Yo decidí hacerme un chequeo médico porque hago mucho deporte, salgo a correr todos los días, voy al gimnasio y nunca esperas que tengas algo mal. Entonces la única opción es venir a hacerte el chequeo, que te miren el electro, que tu corazón va bien, que todo funciona perfectamente para tú poder seguir eh, intentando hacer lo mejor posible. Bien, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, un poquito más, un poquito más. Empezamos en 3, 2, 1, comenzamos a andar, pasos amplios, de 3 minutos a 5 kilómetros por hora. ¿Qué tal, La lectura que saco es que conociendo bien tus parámetros, tus altas y tus bajas, donde más puedes llegar, puedes ajustar tu entrenamiento y conseguir mejor tus objetivos.